orain! orain! Bueno, gaurko horreko bileraren puntu bakarra lan kontratu duen langileentzat errelebo kontratuaren zabalpena edo adostasuna bilatu nahi zuen gobernuak. E, bueno, aipatu behar da, ekainetik e, eskutartean daukagun proposamen badela, eta e, horri begira ere, esan behar dugu ekainetik onera ezer gutxi aldatu duela gobernuak bere jarrera. Guk hasiera-hasieratik esan dugu guretzat neurri parziala eh, dela, e, izan da e, sektore publikoan enpleguan hainbat erronka ditugula oso neurri parzial eta isolatua iruditzen zaigula soilik lan kontratu duen inguruko e, aurre jubilazioetaz hitz egitea. Beraz, Eh, hasiera e, enplegu plan orokor bat eskatu diogu gobernuari, e, urte eta erdi daramagu aldarrikapen horrekin, eta ba, bueno, gaur ere ikusi dugu e, gobernuak soilik gauza partxaletaz eta esolatuaz hitz e, egin nahi duela. Beraz, e, gure posizioa oso argia izan da, guk, e, guk pres gaude e, errelebo kontratuaren inguruan sakontzen joateko, beti ere, ba, bueno, gainetzeko ere, sakontzen azten baldin bagera, eta sindikatu guztiok norabide berdinean e, jotzen badugu. E, Hala ere, gobernuak erabaki du bueno, e, legearen traslado eh, zuzen bat egitea, bere proposamenean, beraz horretarako ez gaitu behar, eta gainera ikusi dugu, bai komisiones eta bai UGT sindikatuek, ba, gobernuari oneritzia eman diotela, eta bueno, gutxiengoa diren sindikatuekin gobernuak atera egin du akordioa, ez? Gure ustez, ba, bueno, e, aukera ezin jobea galdu dugu, e, ba, bueno, sindikatu guztien artean, bai lan kontatu duen zein funtzionarioen langileen e, aurre jubilazioetaz hitz egiten joateko, azken finean, E, trena lehenengo geltokian gelditu du gobernuak eta ba, bueno, gutxiengoan e, dauden sindikatuekin akordio bilatu du.